丈太郎ディオほう向かってくるのか近づかなきゃてめえをぶちのめせないんだなほほうでは十分近づくがよいダムダムダムハハハハ 時を止まれ1秒経過2秒経過3秒経過4秒経過5秒経過6秒経過 のかやった今動いたぞこいつバカなこいつの指が動いたぞままさかまさかうわ